Yo, yo, yo, hapo hapo na Kenya hapo hivi Mr. Uduri namwona anaitwa nani huyu? Waititu. Sam yuko hapa hivi. Yo, mcheki Daudi 254 da ameokazimika. Tupac mwenyewe na the last and the only man. Yes, socks kama vipi? <laughs> sawa sawa kabisa fresh. Sasa tunarudi kwa mzee Odori. Eh, hey, Odori ni aje? Mambo vipi lakini? Sema buda ni aje? Poa sana. Sasa wewe umekuja hii function sababu nimesikia ni party ya mtoto. Ulialikwa ama umejikujia ah, tu? Mimi unajua mimi ni mzee wa high table lazima nialikwe bana. Umealikwa. Ben, ben ni mchizi wangu bana. Yes. Aligongana ali, ali, ali Kariki akamwambia Kariki chukua Odori bana lazima awakilishe. Awakilishe. Sasa wewe umewakilisha na ni nimeona manyama zimepitishwa hapa hivyo wasio wanakula wanyama. Ah, of course umepewa umepewa nyama umekula, si ndio? Lakini na swali moja, umembebea mtoto kitu, umebeba kitu si kitu ni noti, kwani kitu ni nini? Ah, kwa hivyo wewe, kwa hivyo wewe ushajitoa wewe. Kwa hivyo huyo Dori anasema yeye amejibebea, amebebea mtoto zawadi yake. Kwa hivyo tusio ah, na shaka hapo hivyo, ama vipi? Itakuwa baridi, itakuwa baridi. Huwezi anza kununulia watu hii toy, ah, ujue na toy gani? Unajua unapata noti aende kajibu. Oh, lakini lakini mtoto mwenyewe ana mwaka mmoja, kwa hivyo kuna toys pia za mwaka za mtoto wa mwaka mmoja. Wazazi wake hiyo sasa ni family issue wazazi ndio wataamua. Sawa sawa.